Չնայած նրան, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունն ամենքերբ փորձում է հերքել, որ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ պատերազմում Թուրքիայի անմիջական մասնակցությամբ ներգրավվել է Սիրիայում եւ Լիբիայում կռվող ահաբեկչական կազմակերպությունների վարձկանների, դրա ապացույցները բազմաթիվ են։ Մասնավորապես տեսանյութերից մեկում երևում է, թե ինչպես է արաբական արտաքինով եւ արաբերեն խոսող վարձկանների մի խումբ ինտենսիվ կրակում ինչ որ ուղությամբ։ Ալլահու ակբար, Ալլահու ակբար։ Զինուր մեդիան մանրակրկիտ ուսումնասիրության ենթարկեց տեսանյութը։ Մասնավորապես մեզ համար ակնհայտ դարձավ, որ վարձկանների հակոստի հիմնական մասը Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի համազգեստն է։ Խնդրեմ, գտեք գոնե 3 տարբերություն։ Հաջորդ դրվագը, ինչպես տեսնում եք, գործողությունների տեղանքում արկա է երկու միավոր տեխնիկա՝ հերվում գտնվող զրահամեքենան եւ կադրի աջ կողմում ամենագնացը։ Երկու դեպքում էլ գործ ունենք ադրբեջանական բանակի սպառազինության մեջ գտնվող տրանսպորտային միջոցների հետ համոզվելու համար տեղափոխվենք 2017 թվական, իդեպ Նախիջևանում անցկացվող զորահանդես։ Ինչպես տեսնում եք, զորահանդեսի ընթացքում անցնող զրահամեքենան եւ տեսանյութում հերվում երևացողը նույնն են։ Բացարձակ նույնն է նաև ամենագնաց մեքենան՝ Բաքվի զորահանդես եւ մեր օրեր։ Եթե ամբողջացնենք, ապա ակնհայտ է դառնում մի քանի գործոն։ Արաբական արտակինով եւ արաբերեն խոսող խմբի հակոստը նույնն է, ինչ Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերինը։ Վարձկանների խմբի տրամադրության տակ են ադրբեջանական բանակի զրահամեքենա եւ ամենագնաց։ Իդեպ տեղին է նաեւ վերհիշել, որ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ պատերազմ սկսելուց առաջ ադրբեջանական սոցցանցերում բազմաթիվ տեղեկություններ հրապարակվեցին, որոնց համաձայն իշխանություններն արգրավում են քաղաքացիների պիկապ տեսակի մեքենաները։ Հիմա արդեն ակնհայտ է դառնում, թե ինչ նպատակով էր իրականացվում այդ գործողությունը։ Բարձքան ահաբեկիչներին տեղափոխելու համար։ Ադրբեջանական բանակն ակտիվորեն օգտվում է վարձկան ահաբեկիչների ծառայություններից եւ դա այլևս ակնհայտ է։ Դավիթ Դավթյան, Զինուշ